Komplett ohne Drogen zu leben ist natürlich immer die sicherste Variante, aber ich sehe kein großes Problem darin, wenn Jugendliche unter 18 gewisse Drogen in Maßen nehmen und fast jeder scheint da meine Meinung zu teilen. Die meisten Eltern haben kein Problem damit, wenn ihre Kinder im Teenageralter ab und zu mal ein Fläschchen Spezi mit der Droge Koffein oder eine heiße Schokolade mit der Droge Kakao trinken. Es gibt noch ein paar weitere nicht ganz so bekannte schwache Drogen mit einem so geringem Gefahrenpotenzial, dass man damit aus meiner Sicht als Jugendlicher, wenn man keine Allergien gegen diese Substanzen hat, kein Problem bekommen sollte, wenn man diese in vernünftigen Mengen verdampft oder als Tee trinkt. Das wären Drogen wie Katzenminze, Damiana, CBD, manche Klartraumkräuter, Löwenohr, Helmkraut. Viele würden diese Drogen nicht mal als Drogen oder richtige Drogen bezeichnen. Aber wie sieht es mit anderen Substanzen aus? sollten alle Drogen wie MDMA, Weed, Koks, Alkohol, Zigaretten wirklich für jeden Jugendlichen ein Tabu sein? Es gibt viele Jugendliche, die sind einfach reifer als andere in ihrem Alter und nehmen sich vor, die Drogen sowieso nur jeweils einmal oder sehr selten zu nehmen. Weil der Konsum dieser sehr reifen, überdurchschnittlich intelligenten Jugendlichen mit hoher Willenskraft so selten sein wird, werden die keine Schäden davon tragen. Zumindest sieht so ungefähr die Logik von manchen jüngeren Zuschauern von mir aus, die sich so sicher sind, dass sie schon bereit für Drogen sind. Du denkst also, du bist mit 14 so reif wie andere mit 21? Das Problem ist nur, dass du unmöglich wissen kannst, ob du wirklich reifer als andere in deinem Alter bist, weil Selbstüberschätzung leider ein Symptom der Pubertät ist. Fast 40%... Prozent äh, Fast 40% von euch, die unter 18 Drogen probiert haben, geben zu, Drogen unterschätzt zu haben. Ein Jugendlicher, der sich für besonders reif hält, ist in den meisten Fällen wie ein Typ, der sich für besonders intelligent hält, weil er unter Satire-News-Beiträgen Menschen, die offensichtlich nur so tun, als würden sie denken, es sei echte News, darauf hinweist, dass es doch Satire ist. Einerseits denkst du, du bist dein Altersgenossen so weit voraus und eine so reife Person, aber dann bist du gleichzeitig so unreif und ungeduldig, um nicht ein paar Jahre mit dem Drogenkonsum warten zu können? Ich will die Drogen aber jetzt nehmen, Mama! Ungeduld ist die kindische Verhaltensweise schlechthin. Auch als Erwachsene solltet ihr eure Geduld trainieren und Drogen nicht direkt nehmen, wenn sie sich für euch interessant anhört. Ich warte bei den meisten Drogen Jahre von der Entscheidung, sie zu nehmen, bis ich sie dann tatsächlich nehme. In dieser Zeit kann man sich äußerst viele Erfahrungen von anderen anhören und sich besonders ausführlich informieren und vielleicht sogar die Meinung ändern und sich gegen die Droge entscheiden, wenn einem gewisse Gefahren der Drogen zu heikel sind. Drogen wie Ketamin oder Mescalin stehen schon Jahre auf meiner Liste und ich habe sie immer noch nicht probiert. Sowas eilt doch nicht. Egal wie reif du dich mit 15 fühlst, dein Gehirn und der Rest deines Körpers ist in dem Alter ziemlich sicher nicht vollständig Zeichentrick entwickelt und wenn man in dieser Entwicklungsphase Drogen nimmt, kann die Entwicklung gestört werden und die Chancen auf dauerhafte Schäden sind deutlich höher als bei Erwachsenen. Durch meine Umfrage habe ich ermittelt, dass Personen, die unter 18 Drogen probiert haben, mindestens doppelt so häufig langfristige Drogenschäden erleiden, wie Personen, die erst ab 18 loslegen. Die meisten Gehirne sind ja noch nicht mal mit 18 fertig entwickelt, denn diese sind in der Regel erst im Alter von 25 komplett ausgereift. Also, wenn theoretisch 18 noch zu früh ist, dann ist jedes Alter darunter um Welten zu jung. Wenn du mit 16 irgendwie Professor an der Uni bist, kaufe ich dir sofort ab, dass du weiter bist als andere Teenager, dann nur zu. Wobei jemand so schlau ist, meine Drecksvideos sowieso nicht schauen würde. Und wo wir gerade schon bei der Selbstüberschätzung sind, weil sich Jugendliche so unbesiegbar vorkommen, werden die viel eher süchtig, weil sie sich zu viel zutrauen. Die Chance, süchtig zu werden, ist laut meiner Umfrage bei euch für jemanden, der mit unter 18 anfängt, Drogen zu nehmen, doppelt so hoch wie bei jemand, der erst mit 25 anfängt. Aber was ist, wenn man sich vornimmt, es wirklich nur sehr selten zu machen? Der folgende Part gilt natürlich auch für Volljährige, die noch keine Drogenerfahrung haben und sich sicher sind, dass sie es nur selten machen werden. Wenn man noch nie eine Droge probiert hat, ist es sehr naiv, sich vorher sicher zu sein, diese nur einmal oder sehr selten zu nehmen. Als hätten die Leute, die heute zu viel Drogen nehmen, damals vor ihrem ersten Konsum gesagt, die Droge hört sich ja geil an. Ich werde ab heute anfangen, sie täglich zu nehmen. Wenn allein das Vorhaben, eine Droge selten zu nehmen, reichen würde, um nicht süchtig zu werden bzw. zu viel Drogen zu nehmen, dann würde <laughs> doch so gut wie niemand süchtig werden. Natürlich solltet ihr euch das vornehmen, aber das schützt euch nicht vor der Sucht. Aber ich habe eine äußerst starke Willenskraft. Ich habe einen Kumpel, der wollte beweisen, dass er eine besonders starke Willenskraft hat, indem er für ein paar Tage Zigaretten raucht und dann aufhört. Der Vollidiot raucht bis heute noch. Du bestehst auch nur aus Chemikalien und durch Drogenkonsum können sich die Chemikalien in dir und somit auch Charakterzüge wie Willenskraft ändern. Der Spruch, ich rauche nur auf Partys, ist auch ein perfektes Beispiel für falsche oder unterschätzte Vorstellungen von Sucht weil die, die das sagen, mit der Zeit fast alle zu dauerhaften Rauchern werden. Ich werde mir ab jetzt ausschließlich auf Partys Heroin spritzen, aber keine Sorge, ich bin nicht der Typ Mensch, der nach was süchtig wird. 30% der Zuschauer, die unter 18 Drogen probierten, wurden mal süchtig nach einer Droge. Viele unterschätzen, wie schnell gewisse Drogen ihre Willenskraft in den Arsch ficken können ohne Gleitgel oder vorher den Finger reinzustecken, um das Arschloch ein bisschen zu weiten. Obwohl ich jetzt schon 29 bin und seit 5 Jahren ab und zu Drogen ohne größere Komplikationen nehme, bilde ich mir nicht ein, dass mein Drogenkonsum nicht eskalieren kann. Aber wie sieht es dann aus mit psychedelischen Drogen wie LSD? Die haben ja ein sehr geringes Abhängigkeitspotenzial und da wird man doch wohl schaffen können, das nicht so oft zu nehmen. Das ist richtig, aber die Hauptgefahr von psychedelischen Drogen ist eine Psychose, welche in jungem Alter viel eher durch Drogen ausgelöst werden kann um genau zu sein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% fast doppelt so wahrscheinlich wie bei Personen, die mit 18 anfangen. Einer der interessanten Aspekte bei psychedelischen Drogen ist ja, dass man sich da wieder fühlt wie ein Kind. Warum dann als Jugendlicher nehmen, wenn man da gerade noch eins war? Also wartet einfach noch ein paar Jahre mit dem Konsum, bis ihr fest im Leben steht und freut euch, dass ihr die Erfahrungen noch vor euch habt. Ich bin hier 100% real mit euch. Natürlich werden bei weitem nicht alle, die in der Jugendzeit Drogen nehmen, krass daran abstürzen und es macht auch einen großen Unterschied, ob man mit 15 oder 17 Drogen nimmt. Aber habt ihr es so eilig, dass ihr denkt, dass es sich lohnt, das deutlich erhöhte Risiko einzugehen, als Jugendlicher zu konsumieren? Warum steht das bei euch jetzt überhaupt schon zur Debatte? In dem Alter habe ich noch draußen Fußball und Scheitelguchse gespielt. Nutzt die Zeit, in der ihr noch jung seid, aus, um möglichst viel Kind zu sein. Spielt lieber eine Runde Karten, atmet Heliumballons ein, macht ein kleines Lagerfeuer, tretet Straßenlaternen aus, hört mit dem Handy laut im vollbesetzten Bus Musik, zündet eure Fürze an, macht Klingelstreiche, schmuggelt euch in einen Kinofilm ab 18, werft Papierflieger auf eure Lehrer, pinkelt in den Zigarettenautomaten, Klaut euren Eltern Geld, um euch Kaugummi bei Schläger zu kaufen, um ihn unter die Schulbank zu kleben. Mobbt Mitschüler, die kein Open Mind schauen. Raubt einen Geldtransporter aus. Okay, die Dinge am Schluss waren vielleicht keine gute Ideen, aber es gibt so viele Dinge, die man machen kann, die das Warten aufs Erwachsenwerden zu einem Kinderspiel machen. Die Drogenerfahrungen laufen euch ja nicht weg. Außer ihr habt Krebs und ihr sterbt bald. Dann ballert ruhig.